aí galera, beleza? Quem fala é o JP já estamos aqui no Bad Wars do Minecraft, né? Do Hypixel E hoje vamos aqui jogar Bad Wars aqui de boa, né? Porque, né, eu tô no tédio, tô sem postar vídeo E não é triste eu não estar tá postando vídeo É bem chato, né? não postar vida no seu canal lindo que você tanto ama. De 32 inscritos. Combado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morri, mas eu sei que ela não vai quebrar a cama. Não vai conseguir. Tenta quebrar a cama que irá morrer. E fim da sua vida. Ele explodiu a ponte. Caraca, velho. Ele tinha explodido. Mano, eu vou matar ele. Vem aqui. Aqui eu vou matar também. Bem, bem, bem. Sei que eu vou perder cama, mas eu tô nem aí. Só vou quebrar. Só vou quebrar lá o cinza tem dois mil rushando, mano, que saco. Só porque eu tô com a skin de um youtuber. Provavelmente vocês conhecem. Ué. Ufa. Ufa, galera, ufa. Ele morreu no void. Ai, mano, que alívio agora que eu tô. Tô me sentindo tão bem agora, mano. Por que eu não morri? Nossa, mano. Quando eu vi que eu fiquei com meu coração, mano. Ai, meu Deus do céu. Pensei, ai, vou morrer em 10 segundos. E não morri. Eu tô com o iTop Screen Recorder, que tá aparecendo a marca d'água que tá em cima, na minha mira, né? Na minha mira, total. É, é chato, né? Porque esse se Pitesnecton Taclondó, tá né? É meio chato pra caramba. vocês viram, eu tentei fazer sem drag click. Se consigo. Aff, Maria. Viram? Enviei porque não sou burro. Não tenho medo. Pegaram. Oh! <laughs> mano, eu tentei, mas não consegui, mano. Seria tão raro conseguir. Botaram música lá em cima. Segundo andar aqui de casa. Ignorem a música, só vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Né? Caro, caro, caro. Uh! That's sick. Duvido eu botar. Tá? Ah, merda. Por que eu comprei dois, caralho? Ah, mas se caga mesmo. Se caga a Ah, não. pa, yepa, yepa, yepa, yepa. Ey, Dentes. Quantas fireballs ele tem? Caraca! Mamuzinho. Tô ligada. Galera, vocês viram como é que eu sou burro e esqueci do vídeo. Ah, clipa. Ah, clipa, mano, clipa, é não clipa. Esqueci do vídeo, mano. Então, galera, obrigado pra quem assistiu. Muito obrigado e falou!